በቅርቡ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ታጣቂ ቡድን ጋር ህወሀት ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ላይ መድረሱን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው እና በዚህ ላይ ምን ይሉናል? ኢትዮጵያን ከአሁን ካለባት ቀውስ ለማዳን አቅም ካላቸው ሀይሎች ጋር መተባበር እንዳለብን እናምናለን። ከዛ ጋር የተያያዙ የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። የዛ አካል ወይልፍ ሰራዊትም እነሱ ሚብዛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም ካላቸው ወገኖች አንዱ ስለሆነ እሱ ደግሞ የጀመርነው ውይይት አለ። ከዛ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። ሁለቱ ቡድኖች መልካም፣ ሁለቱ ቡድኖች የጋራ የሚሏቸው ነገሮች ይኖሩ ይሆን? ቢያንስ ቢያንስ የአብይ አህመድ መንግስት አገር ለማጥፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አገር ውሉ በውሉ በማጥፋት ህዝብን በማጥፋት እንዳይጠናቀቅ ለማድረግ የሚያስችል ትብብር ያስፈልገናል። ሌላው ትናንት የኢትዮጵያ መንግስት ለመላው ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ምናልባት ይሄንን ጥሪ ሰምተውት ከሆነ ምን ማለት ይሆን? ምን ማለት ይሆን? ለእናንተ አብይ አህመድ የጠራው ጥሪ የዘር ማጥፋት ጥሪ እስካሁን ያልተሳካልኝን ትግራይን የማጥፋት አላማ በምስኪን አርሶ አደሮች ጫንቃ ላይ ተመስርቼ አከናውነዋለሁ የሚል ጥሪ ያደረገበት ነው ይመስልኝ። በመነግሪሽ ሰዓት እንኳ ትናንት ወልዲያ ከተማ ውስጥ ብቻ አስር ታንክ፣ አስር ብረት ለበስ ተሽከርካሪ፣ ከአስራ አራት በላይ መድፍ፣ multiple rocket launcher ኦች፣ በብዙ አስሮች የሚቆጠሩ መኪኖች አስማርኮ ሰሜን ዕዝና ደቡብ የሚባል አዛዦችም ጭምር ባሉበት ይህ ሁሉ ስራ ሰርቶ civilians ምንድነው ሊያደርጉ ይችሉት? ከዚህ በኋላ civilians በየሰፈሩ ያለውን ጠላት የሚሉትን ሰው እንዲገሉ ጥሪ ነው ያቀረበው እንጂ ሰራዊት በሚመለከት ለመዋጋት የሚያስችለውን አቅም በሙሉ እስካሁን አንድ ወር ከምናምን ሲዋጋ ማጥቃት ሲያደርግ ሲያፈገፍግ ሲሸነፍ ሲሸሽ ሁሉ አድርጓል። ለአብይ አህመድ ወንበር ሲባል ለአብይ አህመድ ይጎ ሲባል ምን ያክል ዜጎች ማለት አለባቸው የሚለውን ጥያቄ እንደገና እንድናነሳ ከሚያስገድድ በስተቀር በመሬት ላይ የሚለውጠው ነገር የለም። ወደ ስምምነት ወይም ወደ ሰላም ለመምጣት የሚቀርቡ ሀሳቦችን የተኩስ አቁሙን አልተቀበለም የእናንተ ቡድን እንደገናም የራሱ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ ነበርና ለህዝብ የሚታሰብ ከሆነ ወደ ሰላም ሰላም ለመምጣት ምን መደረግ አለበት? በእናንተ በኩል ምን ማድረግ አለባችሁ? ያልሺው ነገር ነው። ለህዝብ ማሰብ ካለ ለህዝብ ማሰብ ነው መጀመሪያ ያለበት። አብይ አህመድ ሲቀጥፍ ከትግራይ ተኩስ አቁሜ ነው የወጣሁት ለገበሬ ብዬ ሲል ትግራይ ውስጥ የግብርና እቃቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች፣ ሞፈር ቀንበራቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች ብቻ አይደሉም እየተራቡ ያሉት። ይነስ ይብዛም ባንክ ውስጥ ገንዘብ የነበራቸው ሰዎች፣ ይነስ ይብዛም ስልክ ደውለው አግዙኝ ማለት ይችሉ የነበሩ ሰዎች፣ ይነስ ይብዛም ከውጭ ዘመዶቻቸው ጋር ተገናኝተው እገዛ ማግኘት ይችሉ የነበሩ ሰዎችም ጭምር ናቸው ለችግር እየተዳረጉ ያሉት። ምክንያቱም አብይ ተገዶ ያስቆመውን የወጣበትን አካባቢ በትራንስፖርት አገልግሎት፣ በሰብአዊ እርዳታ access፣ በባንክ አገልግሎት፣ በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አፍኖ ይዞ ማንበርከክ ነው የፈለገው። ስለዚህ ለህዝብ ማሰብ የሚባል ከሆነ እኔ ያለሁበት መንግስት ያለሁበት ህዝብ ትግራይን አርቄ አንበረክካለሁ የሚል ጠራው የሚለው የሰላም ስምምነት አይደለም የሚሰራው። ያቀረብነው condition ለህዝብ ከማሰብ የመነጨ condition ነው። አሁን ቢሆን አማራ ክልል ውስጥ፣ አፋር ክልል ውስጥ እንቀሳቀሳለን። ከህዝቡ ጋር ተቋም አፈረስን፣ ከህዝቡ ጋር አስተዳደሩን አለካን፣ ከህዝቡ ጋር በሰላም እየተንቀሳቀስን ነው። የእኛ ፍላጎት የትግራይ እናት ላይ የምትተኮስ ጥይት መኖር የለባትም። ጥይት እንተኩሳለን ሚሳል ሰዎችን ተኩሳለን የሚሉ ሰዎች ጣታቸው እስኪቆረጥ ላንቃቸው እስኪዘጋ ድረስ እንቅስቃሴያችን እንቀጥላለን። ያስቀድም ያስቀመጥነውን ቅድመ ሁኔታ እስኪቀበሉ ድረስ እርምጃችን ይቀጥላል። ከዚህ ውጭ ዜጎችን ዱላ፣ ጦር፣ አንካሴ የተነሳ ምናምን የሚባል ጨዋታ አይሰራም። የኢትዮጵያን ሕዝብ ለአንድ ሰው ክብር ለአንድ ሰው ego ሲባል ሌላ ጣጣ ውስጥ መክተት ይቁም። ለሕዝብ ማሰብ ይሄ ነው። ይህን ነገር እስካደረገ ድረስ እኛ በሀይል ብቻ ነው የምንጨርሰው የሚል እምነት የለንም። በሀይል ማለቅ የለበትም ምንም ነገር በሰላም ያልቅ ነገር ከሆነ ያስቀመጥነው condition ያሟሉ። ያን ካረጉ ችግር የለበትም። ይህ ጉዳይ አይደለም። ሰው ለህዝብ ስላሰብን ጭምር ነው condition ኦችን ያስቀመጥነው። ከዚህ ውጭ አብይ አህመድ ማሊያን ፍላጎት ቢሆን ኖሮ እዚህ ቦታ እንገናኝ፣ እዚህ ቦታ እንበል የሚላቸው የሚስር መልክቶች አሉ። እሱ አይደለም አሁን ረሳችን። በሚስጥር የሚደረግ ስምምነት ሊኖር አይችልም። በአደባባይ ይህ ጦርነት አያዋጣም ብሎ በመጀመሪያ ደረጃ ግን በህዝባችን ላይ የጣለውን ህዝብን የማነቅ ህዝብን የማሰቃየት እንቅስቃሴ መቆም መቻል አለበት። ያን ካስቆመ ሌሎችን ነገሮች ለማየት ዝግጁ እንሆናለን። አመሰግናለሁ። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ቃል አቀባይ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጊዜው። እሺ እሺ።